沐浴如何香香皂，今天用哪个好？毛巾、浴帽、小鸭鸭，水温刚刚好。泼泼水来搓泡泡，今天真是美妙。沐浴如何香香皂，今天用哪个好？ 小牙牙，水温刚刚好。 Hã? E? wanna see your wild side.